بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم في الفيديو التحديث الثالث اللي هنذكر فيه اخر المستجدات على القناة اولا زي ما قلنا عشان توصل للقناة تقدر تكتب العنوان في المتصفح youtube.com slash محمد النمر وهتلاقي شعار القناة هنا ولو اعجبك المحتوى تقدر تشترك وتفعل الجرس ليصلك كل جديد وعشان نعرف محتوى القناة واخر التحديثات حتى الان هنضغط على قوائم التشغيل من هنا هتلاقي في الأول هنا كورسي بالعربي والإنجليزي لإدارة السيرفرات والتعريف بأنواعها وتطبيق عملي عليها بعد كده دول قائمتين تشغيل هتلاقي فيها محتويات القناة والتحديثات الخاصة بيها بالعربي والإنجليزي برضو والقائمة التالتة دي فيها شرح لأهم معاني ومصطلحات وكورسات وشهادات مجال ال IT وفيها تفصيل عن كورسات مايكروسوفت و CompTIA و Red Hat وغيرها ونضغط على السهم عشان نشوف باقي الكورسات هنلاقي دلوقتي كورس شرح كتاب خصائص نظم التشغيل للي حابب يعرف تصميم نظم التشغيل من الأساس وهو بنظام التعليق الصوتي بالصور الموضحة وباللغتين العربي والإنجليزي وده كورس لشرح كتاب عن نظام تشغيل لينكس بالصور الموضحة والتعليق وهو باللغة العربية وده آخر كورس موجود حتى الآن وهو اللي بيتم تحديثه وعبارة عن شرح لنظام أوبونتو لسطح المكتب من البداية ونظام أوبونتو أحد أشهر الأنظمة المبنية على لينكس واللي أصبح ليه شعبية كبيرة وأحد بدائل ويندوز القوية وبكده يكون الفيديو ده خلص يسعدني مشاهدتكم ومتابعتكم للقناة وشكرا لكم محمد انن